Hei små sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at vi skulle gjøre litt CC-shopping. Og før du bare klikker helt fordi du tenker at, ja, men Cassie, du driver jo ikke med CC. Slapp av, jeg vil bare vise dere det her. Så min gode venn eh, Marley the Wizard, han eh, linka meg til en side som eh, heter Decalino. Jeg legger til link til den under her, sånn at du også kan se på den. Så hvis vi da går inn på siden her, så ser vi jo da først og fremst at du kan f.eks. få enhjørninger. Og det syns jo jeg var veldig kult, da. Så jeg tenkte at vi kan jo bare gå gjennom den siden her sammen. Så hvis vi da ser her, så kan du da for eksempel bli en kanin hvis du vil det. Du kan bli en hest hvis du vil ha en hest i spillet ditt. Og det, det som er, er at du må ha katter og hunder for å kunne <laughs> ha den CC-en her. Du kan ikke ha det dessverre uten. Og du må leke litt i Create a Pet for å få det til. Men det jeg digga veldig var egentlig denne enhjulingen her. Den syns jeg var utrolig kul. Og så ser du også her at for å bruke den, så må du da ta den på en stor hund. Og du finner det da under halsutstyr, altså sånn aksessoarer. Du kan jo også få en lama, og det syns jeg også var <laughs> utrolig kult. Du kan få et dyretelt. Altså, det er helt fantastisk. Det er så søtt. Se på den der lille som ligger og sover inni der. Å, herregud, så utrolig søtt. Apekatter kan du få. Da velger du da en katt. Altså, helt fantastisk kult. Men det som er enda mer kult her, det skal jeg vise dere nå. Du kan bli en ku! Hvor mange av dere har ikke ventet på akkurat det her? Altså, dere har mast så utrolig mye om gårdstyr, så her kan du faktisk laste ned CC for å da kunne få dyret ditt til å da være en ku. Og Mange av dere har jo også mast om griser, og dere kan også da laste ned da griseneser. Så det er bare helt fantastisk. Det er ikke noen unnskyldning lenger. Så som vi da ser her, så har vi jo da sånn der kuhorn. Så det er egentlig utrolig mye forskjellig du kan laste ned på den siden her for å da få et nytt dyr. Og det er bare helt fantastisk det her. Jeg tenker at i denne videoen her så har jeg lyst til å vise dere enhjørning, for jeg ble bare helt stoka av den egentlig, ja. et lite tips. Velg en annen hund enn det jeg gjorde. <laughs> Hva er det her for noe? Herregud! Ok, jeg Jeg tror vi skal prøve med en annen hund. <laughs> ok, den her så faktisk litt bedre ut enn rettriver, En curly coated, altså jeg har ikke peiling på raser, så jeg måtte jukse der. Men vi må bytte hale, for den ble skifta når vi endra her. Og så må vi skifte pelsen. Får vi den hvit der. Og så bare tar vi ned pelsen litt, litt, for det var litt så mye fluff på den hunden her. Så du har da de her i mange ulike farger. I manen så har du utrolig mange. Du kan ha en helt hvit, eller du kan ha det litt sånn svart. Den syns jeg egentlig var litt sånn småkull. Du kan ha hvit mane, men sånn farga sånn horn de har i panna. Altså Det er så utrolig mye forskjellig du kan velge der. Og det samme er det da på de andre her. Mye forskjellig du kan velge. Det er, det er egentlig veldig kult at det er laga sånn CC til katter og hunder. Så jeg legger da en, en link under her til der hvor du kan finne den CC-en her. Og så vil jeg bare takke for meg, og så håper jeg at du har en riktig fin dag videre. Ha det bra!